Natürlich für meinen äh, Freund äh, Marco. Ich hoffe auf eine große Sensation. Ich glaube fest an seinen Gewinn am Samstag. Mhm. Usyk ist ein sehr starker Gegner, Olympiasieger, nicht umsonst geworden. In zwölf Kämpfen ungeschlagen Weltmeister geworden, aber er hat noch nie ein Kaliber gehabt wie Marco. Und Marco ist ein ganz anderer, er ist wirklich eine AK-47 im Ring. Und wenn er das übersteht, dann ist er wirklich ein Weltmeister. Mhm. Aber ich glaube, sein Zug endet am Samstag für Usyk. Die Stärken von Usyk ist die Erfahrung im Boxen. Er hat eine lange Amateurkarriere gehabt, ist erfolgreich. Die Schwächen bei Usyk ist die kurze Distanz im Profigeschäft. Er ist nicht lange Profi, hat keine starken Leute wie Mark Hook. Zu Mark Hook gehen wir hin in die Stärke. Seine Stärke ist sein Herz, sein Mut, seine Power und er kann richtig zuschlagen, wo viele, viele große Gewichter schon einbrechen, wenn der erste Schlag trifft. Zu seinen Schwächen von Marco kenne ich keine. Er kämpft. Wenn er gut vorbereitet ist und gut stark ist vom Kopf, kann er jeden schlagen. Man hat den Kampf gesehen gegen Povetkin, im Kampf gese gesehen gegen Dennis Lebedev. Ich denke, Povetkin oder Lebedev sind auch andere Kaliber als Usyk, haben auch eine lange Profikarriere, lange Profikarriere äh, hinter sich. Also ich glaube schon, dass Marco äh, am Samstag für eine Sensation äh, wirken wird. Also die höchsten Erfahrungen setzt sich jetzt auf Marco Huck ein. Er hat wirklich eine ganz hohe Bilanz und er hält den Weltrekord. Er hat 14 Mal den Weltmeisterschaftsgürtel erfolgreich verteidigt. Es hat bis jetzt noch keiner gegeben und Marco hält den Weltrekord. Wenn Marco wirklich 100% fokussiert ist und 100% vorbereitet ist, müsste er jeden schlagen. Bei den gewöhnlichen Kämpfen können die Promoter immer ihre Boxer aussuchen. Bei der Superserie sind die Besten untereinander. Und das ist wirklich die Champions League. Ich finde auch unter dem Namen von Muhammad Ali macht das alles eine ganz große Ehre und weltweit sorgt es für eine Sensation im Boxsport. Ich denke, das wird auf jeden Fall Früchte tragen und auf jeden Fall eine ganz große Erlebnis für uns alle Boxzuschauer werden. Also wie Kalle Sauerland schon beantwortet hat, es soll alle acht Wochen zu einer gleichen Uhrzeit stattfinden, in europäischer Zeit um 23 Uhr. Ich hoffe, es wird lange bestehen. Man muss jetzt erstmal gucken, wer jetzt das Turnier gewinnt. Äh, Im Cruisergewicht, Schwergewicht steht noch offen. Äh, es gibt noch andere Gewichtsklassen. Da haben wir noch lange viel zu schauen.